О! манты жасап атасың ба ооба таң атпай манты жасадым. саат қанша болды дағы таң атқанда келдің бе қандай таң атқанда қандай қандай не таң атпай келіп жүре бересің ушинтип деп әйгерім мен саған қанша түсіндірішім керек анан айын нұрбек байкушум десе катуу үйдө кечирип койчу сенин түнкү менен иштегениңди унутуп калыптырмын да дагы ушун менен үчүнчү жолу ушинтип чалып атасың